啊，尽力的。h o w to？how I can I call you? Cucu。 Bruh. Oh no. Kill yourself. Cuckoo.